Kimi. Mitä? No? Sä olet komein suojatie, mitä mä oon nähnyt. Aa, kiitos. Mitä sun kuuluu tähän sanoa? Kiitos. Mm. Se on Pocahontas. No mä olen suojatie kanssa. Aa, Ei. Niin. oot säkin ihan ok. No hyvä, joo. Mikä on Turuk suojatie? No suojatie. Suojatie? Ei, Eikö se on? Ei, ei, se on esti. Jos jos sä olisit suojatie, niin tiedäks mitä mä tekisin? Pysäköisi viiden metrin päähän, niin tulisi lähemmäs ollenkaan. Me tehdään se. Niin. Niin me tehdään. Mm. Yhdessä suojatie. Juu. Sinä olet suojatie. Moi. Me ollaan korporaatio Radio Rockilta. Me ollaan vähän niin kuin teki. Me ollaan suojateit. Ainoa, mikä me, meidät erottaa teistä, niin hän on Moisio ja mä olen Sainio. Mutta me ollaan suojateita. Mm. Liikenneturva ja autoalan järjestöt –